Então a gente tinha um acordo de só ir para o Japão quando a gente tivesse o tempo a nosso favor. E finalmente esse dia chegou. Se o tempo estava a nosso favor, o clima não estava. Fom se aproximava da cidade, trazendo muito frio, chuva e um futuro meio nebuloso para nossa viagem. tufão tinha dia e hora marcados para passar e passou naquela madrugada, como prometido. E para nossa surpresa, o dia seguinte amanheceu quente e ensolarado, como se nada tivesse acontecido. E agradecidos pelo bom tempo, a gente decidiu fazer uma visitinha ao templo mais antigo de Tóquio. outros turistas da cidade que aparentemente tiveram a mesma ideia que a gente. Acho que o dia de sol inspirou a todo mundo a ir lá agradecer. E aquela altura ficou claro que qualquer ponto mais turístico que a gente fosse aquele dia ia dar de cara com a mesma multidão. E talvez a gente tivesse um pouco mais de sorte se partisse para um evento mais local. O mercadão de rua me ganha em qualquer lugar do planeta. Dos mais sujinhos aos mais arrumadinhos, como esse que a gente foi. Observar as pessoas, interagir com elas, conhecer os produtos locais, a gastronomia, pô, adoro. Perdida. Ainda mais com a hospitalidade japonesa, que deixa tudo mais fácil, mais gostoso. preciso madrugar para conseguir ver o famoso leilão de peixes e frutos do mar de Tóquio, que é o maior do mundo. E eu tinha muita curiosidade em ver, e ainda tenho, <laughs> porque a gente chegou lá e estava fechado. Éramos nós e mais alguns turistas desavisados andando numa pequena parte que estava aberta ao público. E naquela hora a gente teve que fazer a única coisa que tinha pra fazer, que foi tomar café. Um belo sushi de café da manhã. depois de feiras, templos, comida, tufão, é, a gente não podia ir embora sem finalmente se render às compras. Das últimas novidades da moda em Harajuku, ao Paraíso Geek, que é aqui a Bara, difícil não se contagiar com o entusiasmo com o qual a galera vai às compras em Tóquio. A cultura pop traz ainda mais personalidade a essa cidade que já é dinâmica e diversa o suficiente para te surpreender em cada esquina. Descobrir a história milenar escondida nas sombras dos arranha-céus foi muito além da minha expectativa. Mas estava na hora de voltar para casa, para Singapura, mas já pensando no próximo destino. I take you places everywhere. I try to act like I